天川しずきのゼロからでも OK お絵かき講座の天川しずきです今回は両目の大きさの合わせ方を紹介します目は一番目立つパーツです線を太く取りたい場合に特にズレが起きやすく左右で大きさが違うことに後から気づいてやり直したりしたことありませんかそんな違和感を感じた時に使えるテクニックですではやっていこう新規ラスターレイヤーかベクターレイヤーを作り 図形ツールから直線ツールで直線を引きます。瞳の高さに合わせます。不透明度を下げると作業しやすくなります。編集から変形、拡大縮小回転で位置調整します。レイヤーを ALT 押しながらドラッグして複製します。レイヤー移動ツールでアイラインや気になる高さに合わせます。片側の目が大きいことがわかります。 形状を修正したものがこちら。印象が変わりました。左右で合わせすぎない方が自然に仕上がります。注意多くの場合、ズレを修正してあげればいい結果になりますが、ずれていた方が魅力的に見える場合があります。違和感を感じない場合は、このテクニックはやらないでください。整えすぎると魅力や味を削ってしまうことになるので注意が必要です。終わり。ご視聴ありがとうございます。 お絵かきに正解はありませんどんどんアレンジを加えたり自分なりのやり方を見つけて完成イメージに近づけてくださいねそれではお疲れ様でした